Ik katrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturās atbilstoši tam, kā tas ir radīts, cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus. Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretīm nākošiem un cieņpilniem. Dažreiz perspektīvas maiņa ir ilgi gaidīto panākumu atslēga. Dažādībā ir spēks.